اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات آه، الاخرى وين ما كنتوا آه، تكونوا هذا المشروع اسمه بيرولا المشروع جدا مميز لشركه اسمها جيهانجير انشاءات في منطقه هون باسطنبول اسمها جيهانجير فهيدي الشركه اسمها جيهانجير انشاءات آه، شركه بصراحه ما يعني شركه صغيره اساسا هي شركه كثير كبيره عندها جروب اعمال واحده من بناتهم الانشاءات فانا عملوا الانشاءات اشتغلوا اول شيء بموضوع المكاتب وال الاوفيس الصغير وهالشغلات هي وبعدين قرروا يعملوا محل يكون فيه آه، سكن لكن مع هيك موضوع انه يكون مكاتب جوا السكن هذا الموضوع عملوه بميكس كتير حلو تخيلوا عملوا طابقين مكاتب وبعدين بلشوا بسكن هذا وين في شارع بصل اكسبريس فهيدا المقابله بخصوص هذا المشروع رح نبلش فيها ان شاء الله بعد المقدمه مع السيد مراد Hoş geldiniz e, Murat Bey. Çok teşekkür ederim e, bize ziyaret gelmek için. Ben Şimdi teşekkür çok sağ teşekkürler. Şimdi sizin proje e, ben yani bu iş çoktan önce yapıyorum. Çok projeler gördüm. Ama sizin çok farklı bir şey vardır. İki kat ofis, sonra konut. Böyle bir mix, böyle bir yer Basın Express İstanbul içinde ee, bizim takipçilere ne anlatabilirsiniz? E, bizim projemiz öncelikle söylediğiniz gibi İstanbul'un en önemli bölgelerinden birisi olan Basın Ekspres Bağcılar bölgesinde, Güneşli e, etabında. E, projede toplamda 6 dönüm arazimiz mevcut. İçerisinde 420 tane daire, 120 tane ofis ve 48 tane de dükkanımız var. Aha. Dükkanlarda yine shop mix sistemiyle kafesi, restoranı, e, eczanesi bütün ihtiyaç birimlerini bulunduracağız. Böyle cadde falan olacak. Aynen. E, açık AVM caddesi e, dizaynıyla şu an hareket etmeyi hmm. düşünüyoruz. Maşallah. Ve söylediğiniz gibi e, konut ve ofis tamamen farklı bizim bloklarımızla. Hı hı. A ve B bloklarımızın birinci ve ikinci katı komple ofis. E, bunları biz na tamam olarak teslim ediyoruz. 30 metrekareden 150-180 metrekareye kadar çıkıyor. Bunları Hı. neden tamam teslim ediyoruz? Çünkü burası bir ticari topulu bir alan olduğu için e, müşteri dilerse 70 metrekareyi 1 artı 1 olarak kullanabilir veya 70 metrekareye 2 artı 1 olarak ofis Ya da bazen mesela bir mutfak yapmak istiyor, bazen mutfak yapmak e, istemiyor. E, tabii ki. Bu biraz Aynen. Bu Tamamen. ofis olarak biraz farklı. Evet. Zaten biz böyle bir şey yaşadık burada TDA içinde. Ee, her zaman tadilat yapıyoruz yani. Evet <laughs> evet. O yüzden bizim projenin en büyük özelliği bunu aklınızdan atıyorsunuz. Dilediğiniz gibi na tamam olarak teslim aldığınız için ticaret apolu ofisinizi istediğiniz şekilde dizayna karar verebiliyorsunuz. Tamam. Ama e, ben bir şey diyorum. Yani genel olarak e, diğer inşaat şirketleri şey yapıyorlar. E, bir blok ofis, hı hı. bir tane blok e, konut. Siz biraz farklı yaptınız. E, ofis sonra üstüne konutlar var. Böyle bir şey sence yani böyle bir fikir neden geldi? Ve mesela müşteri buradan korkmayacaklar. Mesela birisi e, böyle birisi ofise geliyor, birisi çıkıyor, birisi geliyor, birisi çıkıyor. Bizim e, asansör kullanıyor. Böyle bir şey sence e, nasıl olacak? Ee, aslında şöyle yani bu biraz daha oturum için e, konaklayan müşterilerin de avantajına diye düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü e, diğer projelerde e, biliyorsunuz hani bloklar ayrı olabilir ama e, ofislerde mesela birinci ve ikinci kat full ofis olduğu için bu ticareti ayrı artı konutu ayrı tutacak diye düşünüyorum. Hani o yüzden e, shop mix sistemi olacak ki daha önce Basın Express'in yatırımlık bir proje olarak düşündüğümüz için ee, yani ofis ve konutun beraber olması e, bu projenin değerini arttıracak diye düşünüyorum. Ben bir şey düşündüm yani mesela mesela bir tane e, müşteri geldi şey dedi ben e, bir tane ofis almak istiyor, hı hı. istiyorum iş yapmak için hı hı. ve e, onun yanındaki bir ev almak istiyorum. Tamam. Biz böyle bir seçenek vermek isterken en yakın bir şey sizin. Yani genel olarak dedim bir tane blok ofis, bir tane blok e, konut. Ama böyle aynı blok içinde e, sadece ikinci e, birinci kat çıkarsan ofise giderken gidersin. Dördüncü kat e, çıkarsan Komuta senin ev geçersin. geçersin. Böyle bir şey. Ama güvenlik olarak orada sıkıntı yok. Yani mesela ben de ofis var varken kimse girmez. Yani ara, bizi arayacaklar falan kimlik arayacak. Böyle bir yok, şey var. Tabii vardı, ki tabii herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Tamam, sosyal tesisler olarak nasıl? Ee, 550 metrekare kapalı sosyal tesis alanımız var. Hı hı. Proje içerisinde Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, e, kapalı havuz ve cimimiz mevcut. Bunlar kim kullanıyor? Konut sahipleri ya da ofis sahipleri? E, ikisi de kullanabiliyor. İkisi evet. ama misafirlere kullanamıyor. Yok hayır. Güzel olur. Ya e, şöyle ayda bir kere misafir getirme hakkı oluyor oradaki yaşayan kişilerin. Hmm. Bunda sadece zaten e, SPA'nın resepsiyonunu arayıp bilgi verip o eşlikte geçebiliyorlar. Tamam. E, konum olarak ne e, bizim müşteriyle ne anlatacak? Yani bazen bilmiyorlar basın ekspresi nedir falan. Şimdi şöyle e, konumu gerçekten accessibility olarak yani erişim olarak çok kolay bir konum. E5 ve TEM ana arter bağlantısının tam ortasında yer alıyor proje. E, metrobüs durağına mesafemiz çok yakın. Yeni Bosna metrobüs durağına. Artı olarak basın ekspres yolundan TEM otoyolundan direkt yeni havalimanına da ana arter bağlantıların ortasında bulunuyoruz. Hmm. E, artı olarak projenin bölgesinde e, birden fazla 5 yıldızlı otel e, evet. e, seçeneklerimiz de var. Bir... İşte bunlardan bazı elit Otel, Marriott Otel, Holiday Inn, Aha. Divan Otel, Wyndham Otel, Hilton doğru, Otel. Doğru, doğru. Bunların hepsi yine projenin çevresinde olduğu için yatırıma daha çok değer katıyor. Zaten oradaki birkaç tane daha fabrika var. Onlar hepsi e, yanındaki e, ya, onun yerindeki ya da 5 yıldız otel çıkacak ya da büyük bir siteler olacak. Yani her zaman of, oradaki fiyat artırıyor. E, tabii artıyor. ki. Yani Çünkü bu... Basın Express bir kentsel dönüşüm alanı olduğu için gün geçtikçe fabrikalar evet. yerini rezidans bloklarına bırakacağı için bu önemli bir şekilde dairenin kalitesini ve fiyatlarını arttıracak. Doğru. Ben orada bir tane daire aldım e, bizim müşteriyle şey. E, şimdi iki kat fiyat. E, birkaç, üç yıl önce aldım. Şimdi iki kat yani fiyat arttırdı. Ve her gün sen dediğin gibi her gün fiyat artıyor. Yani bu çok iyi bir ya avantaj. Tabii Boston Express bölgesi ortalama yatırım. yıllık %10, %15'lik bir kar getiriyor müşterilerine. Daha hı hı. çok topraktan alıp teslime yakın şekilde mesela resale düşünde de güzel bir e, kazanç elde ettirebiliyor müşterilere. Güzel. İnşaat e, şirketi hakkında bir bilgi e, verebilir Tabii ki. Şimdi Cihangir İnşaat olarak söylüyordum. Aslında bu Cihangir Grup olarak geçiyor. Aha. Ee, inşaat e, inşaat bir tane- haricinde Aha, farklı e, çalıştıkları sektörler de var. güzel. Daha öncesinde Büyükçekmece ve e, Başakşehir bölgesinde birkaç tane ofis blokları teslim etti bu proje. Hı hı. E, ama onun yanında da e, Cihangir okulları olarak da biz hizmetteyiz. Hmm. E, ee, İstanbul içerisinde şu an 5 e, tane okulumuz var. E, Büyükçekmece, Başakşehir, Atakent gibi bölgelerde. E, artı geçmişi tekstil olan bir firma Cihangir Tekstil olarak. Hmm. Zaten şu an bulunduğumuz projenin de toprak sahibi kendisi. Eskiden orası bir tekstil şirketiydi yine Cihangir Tekstil'e ait. Daha sonrasında yıkılıp yerine ee, hala e, inşaat projesi yapıyorlar yapalım. ya da... Tabii tabii hala ha. şu an yapıyorlar. Ha, Genelde Avrupa ile çalışıyorlar. Güzel güzel maşallah. O zaman bir tecrübeli bir şirket. Yani önceden siz dediğin gibi ofisler falan e, yaptın. Tabii. Zaten proje bitmek üzere. Ben böyle gördüğüm kadarıyla yani bitti gibi. Projenin teslimi Haziran 2020. Şu an bir buçuk ay, iki aylık bir zamanımız var. E, şu an zaten Kaba içili komple bitti. Ofis galiba hazır. Hemen alabilirler. Tabii tabii. Tamam zaten. E, şu an zaten e, proje içerisinde e, birkaç tane yaşayan müşterimiz de var. Ofisi ha. kullananlar da var. Ne güzel. E, müşteri aldığı takdirde şu an sadece e, laminantlarımız e, döşeniyor. Bahçeler falan. Tabii tabii landscape tesisleri. hepsi hazır olacak hikaye sonrasında. Güzel. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Rica ediyorum. Görüşmeye için. Çok güzel e, geçti. Bizim için olun. bir onurdu. Sağ olun sizlerle نحن كثير بنتشكر مراد بي على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص المشروع، يعني نحن شفتوا غصنا في كثير تفاصيل، في كثير معلومات ثانيه، في كثير امور يعني ممكن ما تكون طلعت بالفيديو تبع الشقه النموذجيه او بالخريطه الجويه، وجهه نظر شركه الانشاءات نفسها بالمشروع تبعها هذا الشيء بهمنا وبهمكم غالبا كثير. فاذا في عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا بالارقام الموجوده اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله